Ibintu bitanu bituma amahaha akora neza. Murazi neza ko amahaha ari atuma duhema. cyo kimwe n'ibindi bihimba by’umubiri amahaha arasaza bigatuma ikora ryayo ritaba ku rugero nyarwo. Izo ngorane ku bantu banyitabi itabi canke bahoze barinywa ziba ziri ku rugero rukabije. Aho umuntu yokwibaza iki kibazo mbega guhagarika itabi byoba bihagije kugira izo ngorane zihere inyishu ni oya hari ibintu bitanu umuntu ashobora gukora mu kugira ashobore gusubira guhema neza ku rugero rushimishije ibyo bintu nabyo ni ibi bikurikira hariho kurya pome hariho kurya igitoki hariho kurya tomati hariho kurya inkeri icya gatanu nacyo ni ibyamwa byose birimo vitamine c nabyo nk'akarorero ni ibi bikurikira hariho ipapayi inanasi amapera hamwe n'ibindi ariko rero icyo mwomenya Nuko uko eh, bino bino bintu tubabwiye ibi biribwa bitanu duhejeje kubabarira umuntu abirya atarinze kubiteka kuko iyo ubitetse ntuba ukibaye umuti biba ibindi iyo rero ubitetse nta kintu biheza ngo bikumarire cyangwa ngo bigufashe ikindi mwamenya ni uko iki kibazo cyo guhema ku bantu bariko baraja mu zabukuru canke ku bantu bashaje usanga bagifise nicyo gituma ibi tubabwiye bibaraba ni kuvuga iki ni ukuraba bakarya pome canke igitoki canke itomati canke inkere cyangwa bakaraba ikintu c'icamwa kirimo vitamine C nababwiye akarorero n'ipapayi inanasi n'amapera hanyuma ikiganiro canje kikaba kigarukiye aha uyu munsi ariko ndagusabe ntugende utagize subscribe partage canke na jeme hama murakoze mugire ibihe byiza murakoze